कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शिल गुरुदेव की ऐसे कृपा से जिस स्थान पर हम आए हैं बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत इस स्थान का नाम है पीली पोखर राधा जी रोज यहाँ से जब, नंदगांव जाती है कल हम लोग नंदगांव गए थे हमने सुना था कि राधा जी वहां पे रोज कृष्ण के लिए पकवान बनाने जाती है तो जब राधा जी रोज पकवान बनाने जाती थी एक दिन यशोदा मैया ने क्या किया यशोदा मैया ने देखा कि जो कृष्ण है वो केवल राधा जी के हाथ का बना हुआ जो पकवान है बहुत प्रीति से खाते हैं और बाकी जो उनके घर में और भी बहुत सारी दासियां हैं उसका इतना प्रीति से नहीं खाते इसलिए यशोदा मैया रोज राधा जी को बुलाती है यहाँ से नंदगांव पकवान बनाने के लिए कई बारी तो कृष्ण जब भोजन कम करते हैं मैया बोलती नहीं देखो और खाना पड़ेगा कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैया मेरा पेट भर गया तो यशोदा मैया कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो राधा जी को मैं इतनी दूर से क्यों बुलाती हूँ इतने सारे पकवान बनाने के लिए कल से मैं राधा जी को पकवान बनाने के लिए बुलाऊंगी नहीं कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं ऐसे मत करो मेरे को तो भी बहुत भूख लगी है मैं तो अभी और पेट भर के खाऊंगा तो इसलिए मैया क्या करती है रोज राधा जी को बुलाती है तो माता की इच्छा थी कि राधा जी मेरी बहू बने इसलिए उन्होंने क्या किया एक दिन राधा जी को अपने गोद में बैठा के बहुत लाड प्यार किया और उसके बाद उनके हाथ जो है और पैर पीले कर दिए इस भाव से कि कृष्ण की जब शादी होगी तो राधा जी से ही करवाऊंगी अब राधा जी बिल्कुल संकट में पड़ गई कि जब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी बरसाना को और वहां पे अगर किसी ने देख लिया तो तो फिर लज्जा आती है क्या बोलूंगी तो राधा जी जैसे अभी बरसाना में घुसेंगी घुसने से पहले ही यहाँ पे पोखर था पोखर का मतलब होता है कोई भी कुंभ उसको बोलते हैं पोखर तो इसी पोखर में राधा जी ने अपने हाथ और पैर धोए फिर इसलिए इसका नाम हो गया पीली पोखर और आज भी आप यहाँ पे देखोगे तो रंग थोड़ा पीला है और यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पीलू के वृक्ष हुआ करते थे इसलिए स्थान का नाम है पीली पोखर तो एक कीर्तन है जिसमें कहते हैं मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो उस कीर्तन में आगे आता है कि सतगुरु ने मेरी बात चलाई सतगुरु बात कैसे चलाते हैं कैसे बात चलाते हैं अगर कहीं पे कोई लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं पूरा मेकअप होके तैयार होके जाते हैं नहीं जाते तो सतगुरु हमारी बात कैसे चलाते हैं हमें हमारे गले में कंठी माला दे देते हैं जप माला दे देते हैं गायत्री मंत्र दे देते हैं तो जो जो गुरुवरों की बात मानते हैं उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं भजन लेते हैं उन्हीं की बात क्या करते हैं फिर वो कृष्ण के पास उनकी अर्जी लगा के लेके जाते हैं तो यही वास्तविक में बताया श्रीमद भागवतम में केवल पुरुष ही नहीं बताया स्त्री भी स्त्री को गाली दे रही है बताया कहाँ पे श्रीमद भागवत में वर्णन आते हैं जहाँ पे रुक्मणी देवी ने स्त्रियों को गाली दी है रुक्मणी देवी ने भागवतम के दसम स्कंद में स्त्रियों को गाली देते हुए बोला है बताया कि रोम न खेश पिनादम अंतर मांसम अस्थि रक्त कृम विट पादे जीवा छबम बजती कांत मत्र मुमूडा बताया कि वो स्त्री मूड नहीं वी मूड है मूड मतलब क्या होता है मूर्ख और वी मूड यानी कि विशेष रूप से पागल है बताया क्या करती है बताया जो इस जगत में किसी पुरुष को अपना बना लेती है कैसे अपना बना लेती है बताइए जो शरीर है किसका बना है रक्त कृमि विड भस्म संज्ञा नख केश रोम इस शरीर का कोई भी अंग अगर शरीर के बाहर निकल आए अच्छा लगता है कई लोग बोलते हैं अरे इसकी आंखें कितनी सुंदर है अगर आंख बाहर निकले अच्छी लगेगी नाक बाहर निकले अच्छा लगेगा तो बताया ये जो शरीर है ये कैसा बना है ये शरीर एक पेशाब की और चट्टी की थैली है गुरुदेव बोलते थे पेखाने की थैली है ये शरीर और इस शरीर के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता और इस जैसे यहाँ तक कि देखो हम लोग कुछ खाते हैं अभी हमने इतनी सुंदर सुंदर वस्तु खाई कोई रसमलाई खाई जलेबी खाई पकोड़े खाए जब सुबह निकलेगा तो कैसा निकलेगा पता चले तो पकोड़े का निकला या हलवे का निकला क्या निकलता है सुबह पूरा गंद निकलता है यहाँ तक कि उसको तो छोड़ो आपने मुंह में पकोड़ा डाला आपने तीन या चार बरी चबाया अब चबाने के बाद उसमें कंकड़ आ गया उसको मुंह से बाहर निकालो उसको दोबारा खा सकते हो शरीर के अंदर नहीं गया केवल मुंह में अंदर जाने के बाद भी बाहर निकल आए तो हम लोग अपना ही जूठा भी नहीं खा सकते क्या उसको देख के घिन मचती है तो बताया इस शरीर के अंदर तो कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं है और जो इस डट्टी पेशाब की थैली को ही I love you you love me ये सब करते रहते हैं बताया रुक्मणी कहती है वो सब कौन है मूर्ख है टट्टी पेशाब की थैली के साथ ही सोते हैं उसी को अपना मान के पूरा जीवन उसी के पीछे लगा देते हैं तो इसलिए बताया कि भागवत बताती है कि प्रेम करना है तो किससे करो केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करो क्योंकि प्रेम करने की विषय केवल कौन है भगवान कृष्ण है सुनो हे रसिक जन कृष्ण गुण आगण कि नाविक से भर पार हमारे कृष्ण ऐसे नाविक है जो सबको उठा के इस भव सागर से पार लेके चले जाएंगे कैसे है वो सुनो हे रसिक जन कृष्ण गुण अवर्णन कृष्ण के अनंत अनंत गुण है उनके गुणों को ब्रह्मा जी शिव जी महेश कोई भी उनके गुणों का आज तक पार नहीं पा पाया तो प्रेम करने की विषय भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण को छोड़ के जो भी इस जगत से प्रेम करता है सबको क्या करती है माया देवी कि माया देवी के हाथ में त्रिशूल है वो त्रिशूल किन लोगों के लिए है जो भी लोग कृष्ण को छोड़ के इस जगत से प्रेम करते हैं सबको ही माया देवी दंड देती है इसलिए इन स्थानों से आके हम यही दीक्षा मांगते हैं कि किसी दिन किसी जन्म में हमारे भी हाथ पीले हो और हमें भी कौन प्राप्त हो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो इताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल अभी हम लोग जाएंगे पास में ही ललिता जी का गाँव है ऊंचा गाँव क्योंकि ललिता जी की कृपा होने से ही ललिता जी की कृपा होने से ही राधा जी की बहुत जल्दी कृपा होती है अगर कोई भी नई सखी राधा जी के पास आती है तो वो डायरेक्ट नहीं आती किसके माध्यम से आती है ललिता जी के माध्यम से आती है तो अभी हम लोग ऊंचा गांव में जाके वहाँ कथा कीर्तन और वहाँ पे दर्शन करेंगे एक छोटी सी प्रसाद की अनाउंसमेंट है हम लोगों को आज सुबह जो हम लोगों ने वहाँ पे जलेबी का प्रसाद और जो पकौड़े का प्रसाद था हमारी जयपुर से एक दीदी आई है जिनका नाम है आशा दीदी तो हमने बोला कि सुबह तो हम लोग खिचड़ी और ये सब कर सकते हैं क्योंकि हैवी हो जाता है इतना हम कैसे करें तो बोली नहीं इतने सारे भक्त लोग आए परिक्रमा में सर्दी का समय मेरी इच्छा है सबको सुबह सुबह गरम गरम पकौड़े खिलाए जाए तो इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां और बोली कि पकोड़े से भी नहीं होगा सुबह सुबह आप उनको जलेबी भी खिलाओ लेकिन हुआ क्या कि जो बस उस गांव में जाने का जो रास्ता था बस ने जाना था लेकिन हुआ क्या कि बस इस कारण से नहीं जा पाई जब हम बस वाले को रूट भी दिखाया वहाँ पे और भी बसें जाती हैं तो एक ऐसा टर्न था जहाँ पे रोड टूटी हुई थी और वो रोड अभी रिपेयर नहीं हुई है पहले तो वो रोड ठीक थी तो बस वाले ने बोला उसको